ugibiné runska ba yuch kibiron aro kwanda yudu osera busa yu language ga kaye sa wa e runken aro batara la kibiron aro si ala go gachi rubido si ala language kit harulera la idago si ala language charu which agushi rosh bido o charu shilobi si ala ga guru yenta uji gu paru li chiru uji kit haru bagishi kiaro gu paru rayu kiaro lena yaz haru katiki birunaro nisaya jinaya oya tularil otugichi katikushi runar nakshira lagun rule tu ufubisano chopa gujiya zona gujubino otuchijo lenkasina kagakalat kagakashvino lenkakashvino lenneska gakachitana tapa usubisa serano okale yutu serala kamsina yayu gallo, žino lentulari, lentugici, šopak. Vse jani sa lengičina, lenguši grun len lubeva, lenga kateđi ano.